Salute mensagem ao lá esperanto curso. Saluto, cara gelernantoj. Meu nome é Aristofio Alves Filho. Mi estas instruído pri que é Esperanto. La internacional, internacia que eklernis ĉe la Federa Universitato de Ceará em 1981. nome kai nome de la Brasilia seccio de la Internacia Ligo de Esperantista Instruisto mi pola su due gratuli al mie amico e Marcio Nilo kai Fernando pro la iniziato Instrui Esperanto al vi kai pro la bonega electo così la Internazia le libro Esperanto por le leia Due, mi gratulas vinti mi, ki decidis de si mirinda saler ki iam meri la lingua pogo de unesco pere de du resolucioi ki tiu organizo por educados senso kai kulturo rekondis la educa kai kultura valora de la internazia help esperanto Esperanto es ne nur internacia lingua relative facile lernebla, sed ci estas anca ponto inter la diversa e de la mondo. Post la corso vi havas la iblezzo inter paroli con homo in el plura e landoi, per de la reto, aut un sento da evento in che ci estas la ceppa labor in po. Kai vi havas aliro al milo da libri traducitai au originale verkitai in la internazia lingua. Vi povas legi diversi temi gazetoi. Un lor ili estas la bella specta, ricen hama, i una amico, por lerni anni, comenzatoi cae progressatoi. Che la sozia rete vi trovo spunta in articolo, video, musico, ludo, informo e pre congresso e seminario, e diversa iarancei che vi può usare la lingua e la pratica kai vi plibonigos vian trinos sia esito deventa sento punto corgi marcos de la cono de sperando plebonigos dia sia per la portugala linko kai pri la lernadon de prenda e linko in la franza la hispana la itala la angla la germana kai multa e kai krome vi ai pri historio kai geografio pli gratichos kai vi farinjo homo klera e eto tota de mondo kulturo ti inspekto vi akiras ke vi partoprenas prenas internacia ai vi contactas popolo in havas diversa in lingua in kai cae laste de in poco strapassi la chere che de meno cae por avigi al la gravan internazian parli con attestilo pri esperanto vi desiras al di civi successan cae profeti plenum cursum, cae mi esperas che vi diligente lernes esperantone Por fini mi desiras al ciui corsi vidantoi felician nacian tagon de la instruistoi. Partu bone el corain saluton. Abonu niai canaloi, esperanto, educado ilei, kai ilei en Brasilo. Coran dankon.